हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ और आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एफ क्या होता है इसके क्या बेनिफिट हैं और ये किस तरह से काम करता है और क्यों ये आपके लिए एक अच्छा सौदा है जहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं तो शुरू सबसे मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये एफ क्या है क्योंकि ये एक नया टर्म है थोड़ा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है तो ये क्या है कैसे काम करता है देखिए फिक्स मेचोरिटी प्लान एक, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है फॉर ऑल इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू लॉन्च किया जाता हम्म। है इशू किया जाता है और इसमें वो इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सकते हैं जो अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं इसको एफडी से कंपेयर कर सकते हैं आप कि अगर आप अपने पैसे को एफडी के तरीके से रखना चाहते हैं तो आप अपना पैसा फिक्स मेचोरिटी प्लान में भी रख सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसका कहने का मतलब जो आपने बोला कि एफ यही है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वही जनरली इसको इशू करती हैं only mutual fund companies only and only mutual fund company F M P इसको इशू करती है लॉन्च हाँ, करती एक चीज़ बताइए तो for certain period for different चीज़ समझ में नहीं आया मुझे कि अगर एफ एम पी एक तरह का म्यूचुअल फंड का आइटम है हम्म। आपका आपके कहने का मतलब क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इशू करती है तो म्यूचुअल फंड के साथ तो जनरली रिस्क इनहेरेंट है आप कुछ गारंटी नहीं दे सकते तो क्या इसको कैसे आप म्यूचुअल फंड से अलग देखते हैं क्या इसमें डिफ्रेंसीटर है ये देखिए लोगों को नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में केवल रिस्की प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड में आपके सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया फिक्स म्यूचोरिटी प्लान और आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे इसमें सेफ्टी एश्योर किया जाता है हाँ। वो ऐसे इश्योर किया जाता है कि इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है एक सर्टेन पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स ये सब बाई कर लेती हैं जो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद मेच्योर होता है उसका एक स्पेसिफिक ईल्ड होता है okay. इस वजह से आपका वो पैसा सिक्योर होता है यानी कि मैं मैं एक बार एक्सप्लेन करूं कि जो हमारे यूज़र हैं कि एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है टेक्निकली हम्म। लेकिन इसमें क्या है कि एक तो आपका ड्यूरेशन लॉक हो गया और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो इल्ड बोलिएगा वो भी फिक्स हो गया इसमें इरेस्पेक्ट ऑफ क्योंकि मार्केट कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें ईल्ड आपको हमेशा लिख के राइटिंग में नहीं देती म्यूचुअल फंड कंपनी क्योंकि वो अगेंस्ट द सेबी लॉ है okay. सेबी मना करता है लिख के देने के लिए लेकिन जो भी एफ लॉन्च होता है वो नॉर्मली उसका ईल्ड आपको अनऑफिशियली बता दिया जाता है कि उसका ईल्ड आइडिया दे दिया जाता है और, और वो वही होता है वही होता है अच्छा एक बात बताएं तो मैं इतना कॉम्प्लेक्स में जाने के बजाय एफडी क्यों ना ले लूं मैं एफडी पे क्यों ना काम करूं कि एफएमपी लूं अब मेरा बड़ा सीधा क्वेश्चन दो डिफरेंस है दो मेजर डिफरेंस है इसमें हम्म। पहला डिफरेंस क्या है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप इसमें एफ से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम्म। कहने का मतलब अगर एफ का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम पे 6.85 6.9 चल रहा है तो शायद आपको यहाँ पे ये सवा सात साढ़े सात परसेंट के रेट पे मिल जाए ओके पहला डिफरेंस दूसरा डिफरेंस क्या है एफ का सारा पैसा हमेशा टैक्सेबल होता है हम्म। तब तो आप जिस टैक्स ब्रैकेट पे आते हैं उसमें आपको टैक्स पे करना होता है एफ का बेनिफिट क्या होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड सपोज अगर आपके एक एफ में दो फाइनेंशियल ईयर आ जाते हैं हम्म। तो आपको डबल इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और आपका विड्रॉल जो मेचोरिटी अमाउंट होता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स जो एप्लीकेबल होता है बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है तो आप लगाने में भी आपको फ़ायदा जब विड्रॉ होगा वो भी आपको एक एफ डी के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल मतलब कि टैक्स में इंडेक्सेशन मिलने का आपको स्पेशल रेट मिल जाता है हो सकता है कि आप तीस परसेंट के स्लैब में हो यहाँ पे आपके लिए अच्छा चीज़ बताइए इसका नाम है है फिक्स मैच्योरिटी प्लान इसे ही लगता है कि कुछ लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट होगा या कुछ आ, एक टाइम बाउंड काम होगा क्या है ये एफ के कंपैरिजन में यही एक मेजर डिफरेंस है इसमें हम्म। डी में पैसा लिक्विड होता है हम्म। आप पेनल्टी पे करके you can withdraw your F D any time ठीक है फिक्स मेच्योरिटी प्लान में क्या होता है आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हाँ ये जरूर होता है कि ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू तो अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो वहां पर जाकर के अपने लिए बायर ढूंढ सकते हैं अदरवाइज ये आप इसको म्यूचुअल फंड कंपनी से रिडीम नहीं कर सकते विड्रॉ नहीं कर सकते बिफोर मेचोरिटी पीरियड यानी कहने का मतलब ये उन यूजर के लिए नहीं है जिनको अगर कोई कंटीजेंसी आ जाए तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं राइट बिल्कुल बिल्कुल यानी कि ये चीज समझे कि अगर बेनिफिट दिया जा रहा है तो लॉक इन का मतलब लॉक इन है इवन आप पेनल्टी दे के भी कुछ नहीं कर सकते एफ के साथ ये बेनिफिट है ठीक है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज अगर आपको कुछ ज्यादा मिल रहा है चाहे वो जो भी परसेंटेज हो पहली चीज तो ये क्लियर है कि एफ में आपको एफ से ज्यादा मिलेगा टेक्निकली अदरवाइज इनका चलने का कोई मामला नहीं है अदरवाइज हम्म। ये, प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं सेलेबल नहीं होगा हम्म। दूसरी चीज़ अगर आप इसमें एफ से कंपेयर करते हैं तो एफ में है कि आप मेच्योरिटी के पहले भी चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं पेनल्टी दीजिए बैंक आपको पैसे दे देती है इसमें ये फैसिलिटी नहीं है ये एक मेजर डिफ्रेंसिएटर है उनके लिए हाँ, जो ये जरूर है लोन मिल सकता है इसके अगेंस्ट में आपको अप टू 90 95 परसेंट वो तो हर जगह आपके पास कुछ भी हो जाए तो वो वो एक है लेकिन उस पर प्लस वन परसेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है यस वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक uh, बैंक आपसे चार्ज तो वो ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें कि और क्या ऐसे फीचर है जिससे कि आज अच्छा पहले टोकन साइज बता दीजिए फिर आगे बात करते हैं इसमें टोकन साइज क्या है इसमें इसमें नॉर्मली जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो फाइव थाउजेंड रुपीज़ होता है ओके okay. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और ये हर उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मतलब एक प्रोडक्ट है सपोज जिसे किसी को तीन साल के बाद पैसा चाहिए हम्म। आपको पता है कि मुझे तीन साल के बाद पैसा चाहिए तो आप रादर देन एफ में अपना पैसा लगाने के आप एफ में लगाइए सो दैट कि आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले कंपाउंड इम्पैक्ट आपको मिलेगा और रेट थोड़ा इम्पैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता ही है इसके एफ से अच्छा अब मुझे एक चीज़ और बताइए एफ और एफ को मैं बार बार ये दोनों बट कंपेयर करूँ अब मुझे एफ खरीदना है मैं एक बैंक एक्स में गया एस में गया हम्म। पैसे चेक काटे मैंने एफ हम्म। ले लिया एफ का क्या प्रोसीजर है क्योंकि ये प्रोसीजर आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एफ देखिए इसमें क्या है जैसे आपको किसी बैंक का अगर एफ लेना है तो या तो आपको फिजिकली उस बैंक में अप्रोच करना होता है या नेट बैंकिंग इंडियन है हमें अच्छा लगता है कि हम बैंक जाएं लेटर लें और ये एक माइंडसेट बिल्कुल, बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जनरली देखा गया है कि लोग इसको प्रीफर करते हैं इसमें क्या है इसमें भी सेम है जो म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च करती है एफ या तो फिजिकली वहाँ पे जाइए या फिर ऑनलाइन भी ऑप्शंस होते हैं आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है म्यूचुअल फंड आप ऑनलाइन बाई कर ही सकते हैं तो ये आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं यानी आपके कहने में एक चीज़ मुझे जो लगे छूट गया डीमेट अकाउंट भी मुझे चाहिए नहीं मैंडेटरी नहीं है demat account is not mandatory for mutual fund F M P किसी के लिए भी म्यूचुअल फंड में एफएमपी कोई भी किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड हो डीमेट मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन का मतलब यह है कि आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे जा करके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो एक यूज़र है जिसको टेक की उतनी आइडिया नहीं है टेक से भी नहीं है उनको क्या उनको क्या सहूलियत है या वो क्यों इसको बाई करें मुझे उसका एक रीज़न बताएंगे रीज़न मैंने आपको बताया बड़ा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है प्लस मेचोरिटी अमाउंट भी जो है वो भी आपके फेवर में जा सकता है अगर आपने प्लानिंग के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो अगर दो फाइनेंशियल ईयर दो थर्टी फर्स्ट मार्च अगर आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड में आ जाता है तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मेचोरिटी अमाउंट पे भी मिल सकता है क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी ऑलमोस्ट आपकी निगलिजिबल हो जाती है चलिए तो कहने का मतलब कि एफ भी एक अच्छा ऑप्शन है मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है अच्छा एक चीज़ बताइए इसमें कोई रेटिंग का कोई फंडा या ट्रिपल ए वो उस तरह का कोई रेटिंग फंक्शन तो नहीं होता नहीं नहीं बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने सोचा था डिस्कस करने के लिए रह गया था हमेशा जब भी आप एफ में पैसा लगाएं रेटिंग एक बार ज़रूर देख लें कि वो कैसे मतलब किस टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में म्यूचुअल फंड कंपनी में मतलब पैसा लगाया हुआ है आप कोशिश कीजिए हमेशा double A at least double A तो हो ही हो डबल ए प्लस हो तो सबसे बढ़िया है देखिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ही एफ को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एफ की तरह सिंपल है एफ हाँ, तो आप आँख बंद करके जाए और किसी बैंक से ले लें बिल्कुल, बिल्कुल अब वो वो बैंक महाराष्ट्र वाला बैंक ना हो मैं नाम नहीं लूँगा हम्म। तो कहने का मतलब बैंक में भी रिस्क है लेकिन उतना नहीं है वो किसी बैंक के साथ हो गया हर बैंक के साथ ये पॉसिबल हम्म। नहीं है लेकिन एफ के साथ रिस्क इनहेरेंट है और लेने के पहले ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रोडक्ट के सिक्योरिटी यानी रेटिंग के सिस्टम को जरूर चेक करें मैं आपको दो एडवाइस इसमें दूंगा हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था कि आप जब म्यूचुअल फंड या कोई प्रोडक्ट खरीदे तो किन किन बातों का ध्यान रखें मुझे लगता है वो यहाँ पे फिट बैठेगा बिल्कुल एक तो कंपनी का प्रोफाइल यानी कि कंपनी के स्टैब्लिश कंपनी होनी चाहिए साथ के साथ उनके जो प्रोडक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी एक आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिंग रेटिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए या मेरे या इनके या कोई भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के केवल कह देने भर से ही कृपया पैसा ना लगाए क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो जरूर चेक कर ले बिफोर इन्वेस्टमेंट हंड्रेड परसेंट यानी कि ये पैसा आपका है रिस्क को आपको बियर करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है हम्म। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जब भी बाई करें ना तो आप प्रोडक्ट की जो कंपोनेंट्स हैं एटलीस्ट उसके रिस्क फैक्टर को ज़रूर देख लें मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आ, उस समय होता है किसी ने आया और बताया कि सर दस परसेंट मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो आपको आपको वो आप फिर आप बातों में नहीं जाना आपकी उनकी बातों में क्योंकि ये पैसा आपका है अगर हम्म। पैसे के साथ कुछ भी होना तो आपके साथ होना है तो थोड़ा सा केयरफुल रहें प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन स्टार लगे हुए हैं मैं स्टार को अवॉइड नहीं कर रहा और एक चीज़ अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो हम हम तो नहीं हमारे मित्र आपकी मदद कर सकते हैं अगर एफएमपी के बारे में कोई एडवाइस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दे सकते हैं हम आपको कनेक्ट होकर जो भी बेस्ट ऑप्शंस हैं उसके लिए बात कर सकते हैं और इसके बाद वहाँ हमारे एक और वीडियो में हम एफ इसी तरह के प्रोडक्ट को लेके हम बात करने वाले हैं इनफैक्ट हम लोग अब अपने इन्वेस्टर्स को ये सोचा ये अवेयर करें कि कब कौन सा एफ मार्केट में आ रहा है तो वो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते हैं और सेकेंडरी मार्केट के और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है उन्हें भी हम सोच रहे हैं इंक्लूड करने के लिए हाँ, उसमें जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैसे एनसीडीज के लिए तो अब हम एनसीडीज और हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं देखिए हमारे पास भी बहुत तरह की चीज़ें बनानी होती है तो कहीं ना कहीं हम भी रह जाते हैं टाइम कॉन्स्टेंट भी होता है बहुत तरह के फैक्टर हमारे साथ हैं लेकिन हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हर वीक में एक ऐसा वीडियो लेके आए जो कि उस वीक में अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आया है जिसमें आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं स्टार लगा हुआ है स्टार को कभी नहीं भूलिएगा हम कुछ भी बता रहे हैं उसके साथ स्टार हमेशा लगा हुआ है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है सुटेबल है जहाँ पे एक आप अच्छे इंटरेस्ट और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बना सकते हैं हम एन जैसे इन्होंने बताया हम आने वाले वीडियो में एन के बारे में बात करेंगे खैर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन का पर्सनलाइज आंसर देने के लिए और इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि किसी प्रोडक्ट पे आपको बहुत स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके वो भी आप डाल सकते हैं हो सकता है कि अगर हमें लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो तो हम उसके लिए एक वीडियो भी लेके आ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद thank you thank you very much